Это мое время. Пошла. Пошла, уклон. Нет, нет, нет, нет, нет, опять раскрываешься. Вот, вот отсюда прям. Так, сразу, вот коротко движение, прямо отсюда бьешь. Ну, ну, ну, ну, ну, где? Вот, и смотри, ты мне сейчас так больно сделал, а? Иди сюда. Еще раз. я вот этим плечом. Ты сейчас шагнула, ты ногу поставила, ты шагнула, а не ударила, понимаешь? Угу. Ты уже, посмотри, ты уже здесь в данной ситуации, посмотри, смотри на меня. Вот я тебя пробиваю двойку, смотри. Да, да, встал, да? Мне уже не надо э, крутиться. Раз, два, не отходи. Мне крутиться уже не надо, я уже на этой ноге. Я падаю вниз под седом фактически чуть в сторону, вниз падаю, в сторону, у меня нога сама уйдет сюда. И я уже закручен. И здесь вот то же самое, что боковой било. Не разворачиваю вот это, вот не вот это движение. Я здесь закрутился этим плечом, этот локоть, видишь, где поймался у меня? Я этим плечом туда пробиваю. Фактически рукой, да. Придерживая кулак, кручиваю немножко. Вот тут снизу вешу. Локоток крутил когда, удар пойдет вот туда. Понимаешь? Да. А ты мне делаешь вот это движение. Ты вот это движение делаешь. Ты сделал раз, два, уклон и раскрываешь корпус на себя. Вот что ты делаешь. Ты забрала массу всю с левой ноги. Ты сюда закрутилась, пускай на ударе. Подсела. И теперь ты отсюда вниз ты закрутишь. Теперь ты раскручиваешься. Вставать не обязательно. Да, тебя, тебя сама вытащит танц нога. Вот тут. Можно добавить, сильнее будет. Но это более короткое. Да, дан. О, бам. Может даже без подшага такого. Здесь короткое движение. Дан сюда. Вот этим плечом. Попробуем. Ребята, уже руки, пожалуйста. Руки ближе к себе. Качаем корпусом. Ножки мягкие. Лупа фронтальный стань. Луп. Узко стоишь на ногах, стань по фронтальнее. Еще фронтальней, Вот так. Давай, дорогая. Что здесь. Вот отсюда идешь. Вот она ты. Тун, тун, тун. Ну. Оп. Ну. Ну зачем ты шагаешь? Научись мне бить. Бить рукой научись сначала. Потом шагнешь. Подберется. Нога сама подшагнет. Еще раз. Пошла. Просто уклон. Пошла. Пицца. Игнат, руки на подбородок. Бей, ты шагаешь, бей. Ты просто удар нанеси, а ты идешь вперед. Бей, вообще ногой не делай мне сейчас. Давай, убери ногу, пошаг. А я хочу, чтобы ты ударила плечевым корпусом. Да, не выпрямляйся. Куда ты бьешь? Почему ты бьешь вверх? Правильно, потому что рука у тебя, смотри, что произошло. Она вот отсюда пошла. Она с тобой, вот, разворачивается. Я этим плечом начинаю делать. Я сюда правым плечом, я начинаю левым плечом бить. Вместе с кулаком. И когда фронтально у меня получается корпус, мой локоток кручивается вовнутрь. Получается очень такое не сильно маховое, но есть два варианта удара сбоку. Либо я бью тебе там, эм, за спину, за собой, кручу вот тут по кругу, аж за локти тебе будет заходить. Либо я пробиваю тебе от себя, вот туда, короткое движение. Дан, дан, вот туда. Вот направление. Вперед. Но внутри, ты как вот прямой бьешь перед собой, так и этот удар снизу, перед собой кулак должен пойти. Еще раз, уклон. Уже локти. Ты отпустила руку. Вместе с кулаком начни крутиться, не шагай. Еще раз. Плечом. Почти, но ты далеко стоишь от меня. Время! Все, снимаем перчатки по залу, пошли по кругу. Ну, ближе будет ногой, ты должна зашагнуть ногой, ты становишься далеко. Вот отсюда тебе неудобно бить. Тебе приходится вот это движение делать. Ты должна дошагнуть меня ногой. Твоя нога должна оказаться на уровне моей ноги. По факту это то же самое положение, делаю уклон. Это далеко. Ты должна оказаться у меня под локтем, идеальное положение твое. Ты под локтем у меня должна оказаться. Еще чуть ближе. Да. Падай вперед, еще раз. Зачем ты опять мне делаешь лишнее движение? Твои проблемы, уже локти. Почти повнутрь. Пауза, видишь, возникает? плечать Бам-бам. Не должно быть паузы. Тык, вовнутрь. Опять опустила руку. Опять опускаешь руку. Во, во, вот сюда. Бей сама, уклон делай. Нет. Вместе, вот придержи кулак. Вместе с рукой начинай крутить плечо. Плечом работай, да? Да. Почти. Во! Сейчас удобно? Да. Вместе с плечом. Придержи кулак на бороде. Почти. Быстрее. Во! На правой ноге, на правой ноге. Бах! На левой ногой. Дальше уклон. Не подсагивай сейчас. Дальше левой ногой. Закрути сильнее. Тогда вот Сильнее закрутись, ближе будь. Уже локти. Раскручивай. Закрутилась, раскрутил. Во. И сюда. Не вставай, не вставай, не выправляй корпус. Хорошее ударное движение. Татан, резче, быстрее. Оп. Нет. Туда. Обратно. Побежали, пожалуйста. Татан. Резко плечиками. Во. Опускаешь руку опять. Согни дальше. Не выпрямляйся, сразу на месте бей. Во, что-то есть. Опускаешь кулак. Придержи кулак. Во! Пойдет. Understands? Да. Правый тащи, иди ко мне.